Yani yani takılma yapmazsa sıkıntı yok. Zaten onun ilk mesela tekrardan çalıştırdığın zaman bir kısmını ata alıyor. Hani bekliyor ya içinde artık kullanılmıyor. Yani. O işte tıkanırsa o bize kaçıyor. Tıkanmazsa her şey sıkıntı yok. Tabi bunlar çok az oluyor. Her zaman olan şeyler değil. Senin maçı diyorsan izliyorum. Adam oyundan bezdi yalnız ha. <laughs> Ben severdim işte. <laughs> Ayrıca daha yeni takım, maçta kimler geldi biliyor musun? Başta 4 Kim? Berserker, bir Destroyer, bir Blade vardı. Maşallah. Kim kime bulursa. <laughs> İyi bir infighter hmm, seni döver mi diye düşünüyorum. Burkay kardeşim Yok. döver Infighter bir şey yapamadı. Şöyle aslında yani bütün fighterlar Alaaddin'i dövebilir aslında. Sağlam oynarlarsa. Alaaddin dedi döver bu Alaaddin dayak yiyeceksin. Ya bak öyle yapar işte. Of. Of. Alaaddin skills. Of Alaaddin. Lan yaptık komboyu lan. Of. Vallahi yaptı. O ne vurdu lan? <laughs> Adam yok oldu. Oğlum ne vuruyor lan öyle? Adam yok oldu lan geldi. Emo bu komboydu. Bu hayvan. Aa adam, da Adam- atamadı merak Ay, etme. Asıl adam mal. Sen de Not- değilsin adam daha mı Notice Hayda. geçtiler. Herif ban yemiş. Kim o adam kardeşim? Alaaddin'i öldürdü var ya. Alaaddin'in öldürdü mü? Adam Aynen, aynen. bence hayatta isyan etti kardeşim. Ban değil. Mod- modemi kapattı. Evet bilgisayarı kırdı. Alaaddin onlar seni korkutmak için. <laughs> bakın yukarıdan bir şeyler gelip duruyor bomboş.